Gib dir Ride 5. Heute mal matschiger Ride. Richtig Money Money Ride. Und wir haben gleich noch ein paar Probleme zu besprechen. Wir sehen uns gleich auf der Wiese. Servus und Hallo an alle UDX 204 Urban Drivestyle Super 73 E-Bike Addicted People. <laughs> Willkommen hier bei Gibdir. Heute mal das erste Video mit ein bisschen Deep Talk zum Thema UDX. Jo, ihr seht, ich bin heute ganz schön eingesaut. Brille ein paar Spritze abbekommen. Das Bike sieht richtig dirty aus. Ersten Erfahrungen, Beinässe sind soweit gut mit den großen Reifen natürlich macht einfach richtig Bock. Viele Grüße an Ortec das Licht von Ortec. Schönes Teil, hat super gepasst, musste nicht viel machen. Einziges Problem war wieder Schraube. Ich habe eine lange Schraube genommen, um die hinten mit einer Sicherungsmutter zu sichern. Mal schauen, ob es hält. Anschluss war überhaupt kein Problem. Das einzigste Problem ist nur ein bisschen schade. Hier, das ist einfach zu eng. Da passen die Kabel nicht richtig rein. Da muss ich mal schauen, dass ich einfach irgendwie ein bisschen was Größeres finde. Ich bin an sich super happy mit dem Bike ein paar Sachen, die stören mich, da gehen wir jetzt drauf ein. Zum einen wäre das die Sattelstütze. Und zwar hätte ich die gerne mit einem Schnellverspanner gehabt. Ich habe gesehen, ein paar Videos gibt es die mit Schnellverspanner. Bei mir hat es jetzt leider keinen Schnellverspanner. Eventuell kann man das noch nachrüsten, werde ich mal auschecken. Ich wollte vor den Sattel festmachen, dabei ist mir das Gewinde ausgebrochen, weil ich es zu fest gemacht habe. Bam. Jetzt habe ich eine andere Schraube drin, die sitzt nicht optimal Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ihr bleibt dran. Außerdem habe ich momentan gerade noch ein Problem mit meiner Schaltung. Der oberste Gang, der siebte Gang, der geht nicht mehr richtig rein. Ähm, muss ich schauen. Ich habe sowieso nächste Woche, 25. Äh, einen Termin bei einer Fahrradwerkstatt wegen meinem Lenkkopflager. Hm, echt schade, Und zwar ist das Lenkkopflager leider lose gegangen. Das nervt mich echt, ist aber kein Problem, kann vorkommen. Ich wollte es also wieder anschrauben, habe das gemacht, äh, erstmal den Lenker gelöst dementsprechend, dann mit der Nuss oben rein festgedreht, aber ich war leider wieder zu grob, es hat einen Klack gemacht und da ist das Gewinde Gewindehammer. Deswegen nehme ich jetzt an, dass hier das Gewinde am ist. Zum Glück ist alles noch fest, ich vertraue aber gerade nicht ganz drauf bei der Fahrt. Es hat Spiel, aber es lässt sich nicht mehr lösen. Ich kann die Schraube auch nicht rausziehen. Deswegen der Termin bei der Fahrradwerkstatt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit dem schönen UDX 204 von Urban Drive Style. In diesem Sinne, ich bin raus. Shoutout geht noch raus an Red City Bohnen. Geile Videos, dude. Da passen die Kabel nicht richtig rein. Da passen die Kabel nicht richtig rein. Da passen die Kabel nicht richtig rein.